An Anasus atam ah, sahong palayaan lapanak ni, sahuni. Kidini siya tapul ko noan pa. Yu akin chao aya, hantuwa lakaputis ni kasi Kasitsukul ya hatapul ko nuyos da ahatsukunti. Wachun cha ang fariseo nin tahuni. Usindi wa me aksdu cha si chiwingan. Amin chiwinti, tuslita palay. An Jesus hahuni. Masigwa ke aksdu cha si chiwingan, ang kinchiwinti palay. muhkatsai tanchunchak mintachal, chi tanchunchak tian, per oshitnan dukatsayat tanchunchak mintachal, chi tanchunchak tian, oshitnan chunchachal chiwinat, danis chala tsinat layan lapanak, pero kedin tu shamatik lichiwini, chilik nahoni tani laicha shamati, anjok nahon yuche sawal, muntuwa ke aksuchak nahon, al ang kimpayo kimakmintachalik naunaw, an lami lamaba singkan, Tso umugakan tali aksnis kan, yu talaktil watami tanahon, ang siwintikan li tapalay. Kiding klichiwin kani waki akstocha, pero ang kimpayo kimakmintachal wachu kitlichiwini. Yun sa tahuni, tanis cha dahon mimpayi. Ang Jesus hahuni. Ushitnan to kilamispayaw, siya ang kimpay wachun dumisbayat. Lisha kilamispaw, ang kimpay wachu misbadit. An Jesus chuncha naul masu masudahonan la katahtan, tan shla kuilyu pumuhukan tumin, yushla kan. Chinto siya mati chapayol muntuka siya anish pancheesh. Atam hahumpali an Jesus. Kiling ti anch. Chi usitnan akila pushkawyaw, pero usitnan lamin tala atling anikalakniya it. Tank ti ang kidin, usitnan handulay kadebedit. Pus ho diyohnin siya tanahon. Tasulit ni tanahon ni. li tanti an kiknan antulajikati awi. Nawa kaakstumak ni kanach. An Jesus hahuni. Ushitnan ani talaktsini min chaagan, pero kidin awin di talman. Ushitnan ani lakamunul pag lakamunulpag it, pero kidin hantok de ani. Shriyok latli hunaw li lamin tala asling ani kalakniya edit. Mulin tuki lakiklaki iyawil li kidin, lamin tala asling ani kalakniya edit. Wachun siya tahuni, sendi cegat cagadin. An Jesus hahuni ju buhna cak lahun tau. Wana luwe ju aknauna ci ju aklahunau dani layach. Pero anju kimak mintachar ju ce sawatle anju nahun. Ci kidin wan sajuk lahunau anila kamu nolpa anjuk atla asmara anju kimak mint. Pero yuun chan tu tatlima cha sarili yu cha anspayir sa ala dahun. Pus an Jesus hahuni Akshnetas manchaga mogayaet anju istatlapanak ke hunches. Akshnetaga gatsaya edit likeden. Chilin to took iltoy yuwa kidin chek nahon. Kidin chiwini tacha kimasone ankimpai. Manjo kimakminta aniya kinda akla dahon. Hantuwa ki akshucha kimakahonta ankimpai. Mukidin sisik iltoy yu osesliwilay. Akshin chunchichan na or an Jesus. Slug anita kiklakail.